Maraming parami tayo doon. Uh, sa tingin ko, isang araw dumadagdag doon mga 2K to 5K kan members. Uh, ah, 2K to 3K dyan. 2K to 4K members dumadagdag doon. Ang daming dami sumasali. Ang daming, ang daming pumus, pumapasok sa group, men. Mia user here. Oh, shout out sa'yo, Momo. Ayan na, ayan na! Mia! Mia! ah, mamaya pa pala. Kaya pala, puking ina. Hinihintay ko pa naman yun, kaya... Bukas, bukas ko na yung gamitin, men. Sayang, sayang. Ay, Lance Del Rosario, shoutout sa'yo doon, shoutout. So, 3.9 million viewers natin guys. Shoutout sa, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa mga Mia user dyan. Payakin natin itong mga kalaban. Good luck, Chooks. Eh, Clara, Sierra, shoutout. Ah, sa, sa, sa tingin ko maraming Mia user dito eh. Oh, promise, marami. Yeah, shoutout sa inyo guys, shoutout. Ganda pa naman ni Mia. Isa, isa siyang elf, no? Elf? Ah? ah? Elf? Elf? Ayan na, Mia. Mia, wala akong skin. Wala akong skin kay Mia, man. Oh, Mia. May pwede na mag-use trial, oh. Pwede na mag-use trial dito sa kan lang tayo. Special. Ay, ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Ayan mo yan mga kampi na yan. Jerlick Enriquez, shoutout sa'yo. Salamat sa 16 star, man. Thank you so much. Uh, pa-shoutout kay Dian. Dian. Ay, Dian, shoutout. Galing kay Momo. Shoutout sa inyong dalawa. Yeah, user here. Pre, watching from uh, Australia. Alright, my Isabel. Thank you, thank you. Ayan na. Gayahin nyo itong the mobs ko, ha. Ah. Pang top Jupiter to, eh. Pang top Jupiter to, men. Sexy pa naman ni Mia dito. Sexy ni Mia, no? Shoutout mo, Kahuraw. Mod, Mount Kahuraw? Alright, Mount Kahuraw. GG to mga kalaban natin, men. Pag sinabi kong GG, G. Uy, gago. Sige, sige. Inam ka, ah. Oo, oh, makulit ka talaga, ah. Kala mo makakakan ka dito, bobo ka, ha? Ah. ha? Don't do that, man. Don't do that. pre, oh, to pre, oh. Gago ka, ah. ha? Kulit kang buwisit ka, normal ka! Oh, oh, oh, sige, sige, sige, sige! Tingnan mo ka, ah. Pre, oh. Pre! Gago. Tang ina, ah, tagal mo men. Pakpre, pakpre. Ah, na na na na na na na na na na na na. Tanginang kulit nitong kadita na to ah. Tatlo lang kayo eh. Sus, Mariusip. Yun pala kasama natin, no? No, oh, preo? Preo? Tangin na, sakit nun. Huh? Oh, huh? Oh. Tangin namin. Sabi mag-ingat kayo, ano ba yun? Putang ina, ang dami nyo naman dito. Hindi pwede kunti-kunti lang, men? Puta, may last kill agad. Level 4 yun agad? You know, bilis naman nag-farm nun. Okay lang yan, okay lang yan. Pakagat tayo, pakagat. Pagbigyan lang yan, pagbigay. Pagbigyan natin. Nakakawa naman pag mabawag sila ng first game, bawog pa sa last game. Di ba? Kaya pagbigyan natin, men. Pagbigyan lang, pagbigyan. Ganyan tayo eh. Mamaya iyak yung mga buwisit na yan eh. Sabi sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Tapre, tapre! Sige, dalawa kayo. Dito, dito, dito kayo ha, ah. dito kayo ha. Ah. Dito, dito, dito, dito, dito. Ay puta, sa taas? Amen. Ano, o, oh, last mo na o. Oh. oh. Ulit kang buwisit ka ah. Okay lang yan, okay lang yan. Pakagat, pakagat. Pag-agat, pag-agat, pre, pag-agat. Pagbigyan natin yan, pagbigyan. Inang chug, ipal na to. Akala niya siguro mananalo sila. Akala nyo lang yun. Ha? Gago ka? Alam mo manalo ka? Last na yun, last na yun. Puking ina ka, pag shit ka. Kala mo mapatay mo ba ako dito, ha? No way, no way na, no way. Please sip tayo dito, please sip tayo dito. Sige. Tingnan, natakot, gago. Buisit naman to. Ang delikado tayo dito, men. Sige lang, sige lang. Ang inang inay ko naman mag-farm! Ryo? Ano yun? Putang ina, nakakanakaw na... na... Silang kayo. Pre, back nga dito, pre. Tara, push tayo dito, push tayo dito. Lang, push lang, push lang. Ay, ay, ay, ay, ay! back, back, back, back now, back now, back now. Tipi, tipi, tipi, tipi. Tamadan ko itong bumisip nito eh. Kaya pa tumin, kaya tumin. Delikado tayo kay Kan ah. Taba na ba si Ayabutaw? Taba na ni Ayabutaw. Oh, kalahati talaga. Oo, sige, sige. Oo. Oh, back now, back now, back now, back now! Ay, shout out sa 4.7 million viewers natin, guys. Warm up pa lang tayo, warm up. Hindi to sila mananalo, men. Mga ah, wala naman tong silbi tong mga kalaban natin eh. Oh? Tangina, nakakabobo mga kalaban natin, men. Mga bulok. Putang ina you oh. know? Mga kan lang yan sila eh, mga intro boys eh. GG yan sila mamaya. Wait lang ha, mag-relax tayo ha. GG yan sila mamaya. Anak ko, patay ka men. Sabi ko sa'yo eh. Sana nag-back ka na? Gago no surrender! Uy, mag-critical ka naman! Ayan, preo, preo! Preo! Preo! Naka-circle pa to? Ano yun? Tayo na, bobo. Buisit na tong cloud na to. bubo! bulok. Namatay siya doon. Wala skill. Tayo ng cloud to. Namatay si Claude doon. Walang last skill, puta. Akala ko wala na yung last kill. Patay na sana yung buisit. Hoy, depensa mga bangak! Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Dip now, dip now, dip now! Pre, pre, baka, baka pre, pre, baka pre, pre. Putang ina, walang lifesteal! Shit, malo! Tangina, tagal naman ito. Hindi ko pa pala ito nabayo. Oh. Prebak, prebak, prebak, prebak, prebak, pre! Abol pre, Agay, putang ina! Ay, buisit na show na to ah. Tanginang pait naman to. Buisit, ina. Puro pasisi itong mga hayop na to oh. paletó alto. Opo, opo, relax lang, relax lang. Ako tatapos dito, ako tatapos dito. Tanginan nyo ha? Playboy, playboy, playboy, playboy, playboy. Tangin na, pumapasok pa rin yun. Shit. Saan ba dito? Saan ba dito? Saan ba dito? Yan, yan. Tara, tara, tara na, tara na. <laughs> Nang baban lang ako ng ipal na comment eh. Nang baban lang ako. <laughs> tara na. Let's go, man. Let's go, man. Putang ina, pinagtulungan! <laughs> Grabe ang dami, putang ina! yeah, let's go, let's go now, let's go now. Let's go play! let's go play! pray. Relax, play, relax, play. Uy, gago! Tenang, pangit, pangit. <laughs> Pangit, may nabasa kasi ako kanina comment, bin. May nabasa kasi ako kanina comment, men. Nang, ba, nang blablack lang ako, nang blablack. <laughs> may binablack lang ako, may binablack lang ako, na-distract na, na, ako, na-distract. go, let's go, let's go. Diba ako yung pinakamalakas? <laughs> Tangin ang bububo ng mga kasama tong sarap i-report. Mga yakin eh. Ano to? Thank you for the day versioner's reward. Oh, nandito na yung bagong hero?